ja! Zdravo! Ja sam Majko Zmajkić, obožavam, obožavam da mazim mačke, obožavam da idem u šumu i bože šta još. O da, obo, obožavam da idem na plivanje, na noćno planinarenje i tako bla bla bla, ja sam mogu sve da pričam. I obožavam Just me.